welcome back to my channel and for today's video, I will be sharing to you guys what I bought from Happy National Lipstick Day. Pero bago natin simulan ang lahat ng ito, make sure to subscribe on my channel down there and also click the notification bell para maging notified ka whenever I upload videos on my YouTube channel. Let's get into the video. Let's go! So ano ba yung nabili ko sa Happy National Lipsticks lipsticks. Ang dami nun, girl. Happy National Lipstick Day. So, ito naman ay pinurchase ko sa Lazada. Yes, girl, you heard it right. Kasi, di ba, marami ngayong sale na nangyayari. Nagkaroon pa tayo ng bounce back sale, kaya bonggam-bongga. Itong pinurchase ko is from MAC Cosmetics. Alam nyo naman, guys, ang MAC Cosmetics ay talagang maharlika ang kanilang mga products. So, grinab ko na yung opportunity na nag-sale sila, kaya boom! Kumuha na ako at talagang na-torn ako kung bibili ba ako or hindi. Pero, wala, napunta pa rin ako sa bibili. Ito yung first ever ever na MAC lipstick na aking pinurchase. So, wala pa akong MAC lipsticks, guys. So, this is the first ever. So, ayan siya. So, kitang-kita nyo naman sa box pa lang. Medyo maharlika na talaga siya. So, ayan siya, guys para akong namumutla kasi wala akong sinuot na lipsticks kasi syempre, isuswatch ko na rin siya at the same time para gusto kong makita nyo rin kung ano ba yung color and shades na mga binili ko. I have here MAC National Lipstick Day. So, ito siya guys. So, ito yung mini trio nila. And from this one, ayan, i-open mo siyang ganyan. Oh, 'di ba? Ang expensive. And then when you open this one, hahatakin mo pa siya dito. Hold on. Medyo tight siya guys. Medyo tight. Ayun. Natanggal ko na rin siya. So, ayan siya. I got the Mini Trio Lipstick, yung MAC Bullet nila. I'm so impressed dahil, syempre, this is my first time na magkaroon ng MAC lipstick. So, swatch ko na rin siya sa inyo. Ito, mga mini size lang to. And I think, from the regular price nila, it will cost you more than 600, 650, or basta around something like that. The first one that I got here is Matte Chili. So, ganyan siya, guys. Super cute kasi sobrang liit lang niya na MAC Bullet lipstick. And this is on the shade Ayan, matte chili. Later ko na lang isaswatch lahat ng ito, guys, para sabay-sabay natin iswatch yung mga papakita ko. Papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga na-purchase ko. So, let's proceed sa nakuha ko sa package na ito. So, this one, Twig Satin Lipstick. So, ito siya, guys. Ayan. Ito yung kanyang shade. Ayan. Ito yung other one. So, I have here Matte Whirl. Ayun yung shade niya. So, ito yung third one na Mini Trio. And then, ito naman yung kanyang shade. Yan, nasa baba. Ayun yung mismong nandito. Yan. Ang nakalagay naman dito sa box is M. Laz Mall. So, galing siya sa Lazada Mall. Yan. Bago natin siya iswatch lahat kasi meron ako ditong apat na lipstick na isoswatch kasi tatlo dito sa mini trio and then I will have full size na freebie nila which is this one. The MAC Maker. It's super shiny and gold. Sobrang elegant. Ito yung second time around ng MAC Maker main CM matte lipstick plastic. Made in Canada. Ayan yung pinakababa niya. Later, isaswatch ko sa inyo lahat tong apat. So, meron sila dito cup. This one. Ayan, yung lipstick cup. And then, ito is another freebie. Kasi guys, dun sa kanila, para may mga oras dun. Kapag ka nag-purchase ka between 6 to 8 p.m., you'll gonna have a freebie of this one. So, akin, kuha ko is yung MAC Prep and Prime Natural Radiance with a shade of Radiant Yellow. So, open natin siya guys para makita nyo. Ayan. So, ganyan siya kaliit. Hindi na masama kasi syempre free sample. At least malalaman mo kung magiging maganda ba yung kalalabasan ng product na to. Para, syempre, kung nagustuhan mo, bibili ka ng full product, di ba? From the box itself, meron silang pa-free sticker. So, this one, ayan. May free sticker. And then, meron pang, meron silang A5 notebook bottle for 420 ml. Ito siya, guys. Ayan. Ang cute ng size niya and super handy nito. Ayan. Ang perfect, ba diba? Ayan. Stick, ba diba? Marami silang pa-freebie kasi nung nag-Happy National Lipstick Day. These are their freebies. Actually, mas marami pa nga ata yung freebies nila. Sobrang catch nito from my uh, this could be worth of my money kasi syempre um, medyo expensive talaga. Medyo maharlika talaga guys ang MAC Cosmetics. So, this one, this is the freebie that I got in their timeline. When I purchased within 6 o'clock, I got this freebie. And from the specific freebie na sinasabi nila, you, you will have a sticker, an A5 notebook tumbler, and you're gonna have a cup of lipstick, And especially, this is the most pack na pack na freebie nila, which is yung full size na MAC Maker, which is yung red variant. Let's proceed to the swatch kasi alam kong gustong gusto niya na rin makita kung ano ba yung color ng mga lipstick na pinagbibili ko. So, let's start. mag-start na tayo sa swatches. So, uunahin ko si Twig, yung kasama sa aking mini trio. So, let's start. So, ganito lang siya kadami. Ayan, ganyan siya kadami. So, balik na natin. Baka mabali pa ang maharlika nating lipstick na trio. So, let's start swatching. 楽しみにしてるぜ Okay, so next one, we're gonna try the whirl. I'm looking for someone to hold, someone to care, someone who's there. I try to find someone who's me, and knows how I be, cause take it from me, I don't wanna be lonely. So now we're down to two, so this one i will gonna try now, the matte chili, this one. So I'll open it for you and this is the matte chili guys. So we'll try it on our lips and let's do try it. Okay guys, so here is our last but not the least we'll try the matte maker, which is the golden one. Full size ko para makita nyo. Sabi dyan, matte maker. Okay? So, ganito siya, guys. Para siyang wine. So, yan. Full size yan, guys. Then, ganyan yung makukuha yung product. So, ngayon, guys, i-try na natin siya sa lips. Okay? finish swatching four shades that I got from Happy National Lipstick Day na nakuha ko sa MAC Cosmetic. So, this one is the last one that I got which is yung MAC maker ni Miss Maine Mendoza. Parang yung color niya kasi is just like wine and sophisticated looking but all their colors, I love it. Like, meron siyang iba't ibang classic type na pwede mong pagpartneran. Pero for me, the most kung mas tatanungin ako, mas bet ko si Chidi kasi I can do all my OOTDs from that lipstick. Like, kasi I'm the person like red and orange kinda ang arty girl. Yun yung mas specific uh, lipstick na kaya kong dalhin in any OOTD products. So, alam ko naman guys na excited na kayong malaman kung magkano ko siya nabili. Siyempre, after swatching, you better know kung ano ba or kung magkano ba ang halaga ng nabili kong product na to. So, just to let you know guys, I purchased this one for 1,000 pesos. So, mas makakatipid kayo actually kung meron kayong last pay parang Lazada Pay yun na wallet, whatever it is, Parang magkakaroon kayo ng discount ng 10 pesos, but dahil wala akong last pay, so hindi na, sini-OD ko na lang siya. So, eto, andito siya. So, Guys, kung meron kayong orderin na ganito, andito talaga yung quantity na ipapadala nila sa'yo. Like, for example, ba diba, bumili ako ng mismong product sa MAC. So, ini-indicate nila dito lahat, dito sa paper na to, kung ano yung mga pinagbibili ko. Like that one. Yan. So, naka-indicate dito lahat kung ano yung laman ng specific box ng MAC na in-order ko. And eh, nakalagay din dito yung um, pinaka subtotal niya and yung BAT para malaman mo bakit siya naging 1,560 guys. So, doon sa 1,560 na nabili ko, lahat ng pinakita ko sa inyo is ayun yung included niya. So, guys, kung interested kayong bumili, maybe magintay na lang tayo ng Happy National Lipstick Day ulit para mas makatipid tayo, especially kung bet na bet yung bumili ng MAC lipstick pero gusto nyong makatipid, yon maghintay tayo ng ganong sale and hopefully na cross finger maging mas mura pa talaga yung kanilang product. Kasi syempre, pag bibili tayo sa most, especially kung bibili tayo sa mga um, mall, like yung boutique ng MAC, girl, ang mahal doon. And, kumbaga yung one full size ng kanilang bullet lipstick it will cost you 1,000 plus kasi I know na 1,200, 1,000 something, pero syempre, sino ba yung may gusto ng mahal yung bibilin? 'Di ba mas okay kung budget tayo bibili? Like, sale. You know, hello, sale. Guys, kung nagustuhan nyo ang aking unboxing ng MAC lipstick for today, make sure to like this video, comment down below guys kung isa ka na rin sa nakabili ng mga lipstick or nabudol ng Lazada present sa mga nabudol tayo dyan. Make sure to uh, subscribe on my channel down there as well. And i-click mo na rin yung notification guys para maging up-to-date kayo whenever I upload videos on my YouTube channel. And don't forget to stay safe guys, especially we're still having a pandemic. But I know na magiging okay rin tayo. Thank you for watching and spending a time with me guys. And hopefully nakatulong ako. And I hope you find it great. And thank you for watching. Have a good one guys. I love you all. Bye!